koha për një tjetër episod të ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, ketri i frikësuar ju sugjeron që të gjithë të lani duart me sapun antibakterial përpara se të shikoni këtë video. të qëndrosh pa mikrobe. Përdorni dezinfektantin e duarve. Vishni dorashka prej gome. Qëndro në një vend të sigurt. Pra ju sugjeroj që të qëndroni në shtëpi. Na ndiqni në serinë e ardhshme të Ketrit të frikësuar. Koha për një tjetër episod të Ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri i frikësuar ju sugjeron që të gjithë të lini një takim me dentistin përpara se të shikoni këtë video. Si të kemi buzëqeshjen më perfekte? Lani dhëmbët 39 herë në ditë. Pastrojni një herë e mirë. Dhe Nuhasni erën e gojës. Tani mund t'i tregosh botës buzëqeshjen tënde vezulluese. Na ndiqni në serinë e ardhshme të ketrit të frikësuar. Koha për një tjetër episod të ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes! Ketri i frikësuar ju sugjeron që të gjithë të vendosni pak krem antidjegie përpara se të shikoni këtë video. Sugjerime për pushimet. Mos harroni pasaportën tuaj. Shikoni mirë pasaportën. Vendoseni pasaportën në një vend të sigurt. Kontrollojeni pasaportën sërish. Mos e humbisni pasaportën. Koha për një tjetër episod të ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, ketri i frikësuar ju sugjeron të gjithëve të vendosni një etiketim emri përpara se të shikoni këtë video. Si të bëni përshtypjen tuaj të parë. Fije floku të padëshiruara. Mbulo disa pjesë të djersitura. Koha për një tjetër episod të ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri i frikësuar ju sugjeron të gjithëve që të vendosni bateri të reja në elektrikun e dorës. Si të keni një gjumë të mirë gjatë natës. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dolapin. Kontrollo nëse ka insekte. Përsërite. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Përsërite. Shikoni poshtë krevatit. Kontrollo dollapin. Kontrollo nëse ka insekte. Futja gjumi. Na ndiqni në serinë e ardhshme të ketrit të frikësuar. Koha për një tjetër episod të ketrit tonë të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, ketri i frikësuar ju sugjeron të vendosni kapse veshësh përpara se të shikoni këtë video. Gjërat që do të bësh dhe mos të bësh në festë. Mos luaj muzikë me volum të lartë. Mos e tepro me ushqimin. Mos e surprizoni ketrin. Surprizë! Uluni në një qetësi të madhe.